nome é Cíntia Mendonça, eu, meu trabalho, eu trabalho com arte, eu sou artista, sou pesquisadora também em artes e hoje eu tenho um, um espaço, coordeno um espaço é, que se chama Nuvem Estação Rural de Arte e Tecnologia, que é um espaço de transdisciplinaridade, onde você pode acessar é, arte, ciência e tecnologia, passando por experimentos em permacultura e e laboratórios colaborativos. E isso sempre unindo pessoas de áreas distintas, criando redes. É, redes momentâneas que fazem parte dos, das atividades, das residências ou dos laboratórios. Né? Posso dizer que são redes momentâneas porque são é, essas pessoas Sim, são conectadas, estão trocando informação de maneira horizontal, com fluxo livre. <laughs> Sim. E também redes que têm a sua permanência, porque eu acho que uh, o nosso, a partir do momento que você começa a desenvolver um, um, trabalho como esse, é muito natural que você se conecte, se conecte a outros espaços que façam coisas parecidas. E eu entendo que hoje a gente esses espaços, a gente, eu digo, esses espaços rurais, que estão fora dos centros urbanos, que trabalham com tecnologia, com ciência, com arte, eles são espaços que vão se reconhecendo e se conectando de alguma maneira, com troca de informação, troca de metodologias, é, é uma rede, de certa maneira. Quando eu penso em rede, eu penso numa teia de aranha, uma aranha tece a sua, a sua a aranha que tece a sua teia. É interessante pensar na aranha porque é, me parece que a aranha ela não tem exatamente um objetivo traçado, ela não tem um plano de rede anterior. Ela tem um impulso em construir essa, essa trama. Então ela vai tecendo esses pontos e vai, vai conectando eles misturando um impulso que é criativo, que vem do desejo, que vem talvez também de uma necessidade, então talvez um impulso que misture criação, desejo, necessidade. E depois ela se relaciona com aquilo que ela, que o impulso a fez é, executar. Então é sempre isso, você lança alguma coisa, e amarra. Aí você lança outra vez e, e vai fazendo as conexões. Né? Então eu acho que uma rede tem a ver com isso. Ela está conectada muito com a necessidade, com o desejo e com o impulso das comunidades ou das pessoas que estão criando essa rede. E por isso ela é horizontal, porque ela não pode, ela não tem uma, uma, uma ordem que dão a ela, né? Ela não tem um governo exatamente que vem de cima para baixo. E, e talvez o que mantém a ideia de rede, de rizoma, né? É, com essa horizontalidade, seja justamente a impossibilidade dessa força vertical. Porque imagina se tivessem muitas aranhas compondo uma rede, né? Elas vão dentro dos seus impulsos, amarrando e tecendo, e você não tem mesmo uma é, um foco da onde sai todas as informações e para onde tem que voltar. Não, as coisas são realmente divididas e, e, e, e disseminadas, né? vamos dizer assim. Então, essa imagem é a imagem que, eu, que me vem à cabeça quando eu penso em rede. Acho que conceitualmente, filosoficamente e tecnologicamente, as redes têm essa tem essa esse conceito, né, de horizontalidade, fluxo de informações e talvez essa espontaneidade na, na na, na, na, na formação dessa rede. Né? Tudo, todo projeto que conta com autonomia para ele, ele se desenvolver, ele tem que ter a vontade das pessoas que vivem ali. Elas têm que estar tá muito comprometidas e vinculadas com aquele projeto. Então, assim, se eu sou de uma comunidade e tenho essa necessidade, eu me responsabilizo. Então, eu faço mover junto a mim todas as outras pessoas, ou parte dessas pessoas. Ah, então acho isso imprescindível, que isso par, venha de dentro. Agora, como fazer que isso venha de dentro, isso já é um outro tema. Eu acho que isso pode ser de uma maneira ah, indireta, através de, de, de, oficinas, através de uma, de uma pedagogia, de uma, de, da educação informal mesmo, né? fazer as pessoas é, saberem que existe isso. E um segundo momento, deixá-las escolher isso ou não. Porque muitas vezes acontece que uh, os, é, é, isso, alguns projetos que precisam dessa autonomia não vão para frente, porque parece ser tudo muito interessante no primeiro momento, mas as pessoas elas não têm, às vezes não têm tempo, elas não têm dedicação, elas não estão envolvidas de fato. Então a coisa não acontece. Ela, ela, ela ela surge como algo possível, é, um, é como se fosse uma, uma, um horizonte possível, mas ele de fato não é concreto porque as pessoas não, não se involucram com aquilo. E aí a gente vai tratar de temas que são muito pertinentes para falar de países como o Brasil, que tem uma, que tem questões relacionadas ao acesso à tecnologia. Né? Primeiro, em relação ao acesso direto mesmo, você poder ter acesso a um equipamento, e o segundo, saber como usá-lo. Né? Que a gente poderia dizer uma certa alienação em relação à tecnologia. Então é bem complexo isso, eu acho que é, uma comunidade tem que querer isso. E aí, como é que ela vai querer? Né, se ela não, se ela não conhece. E o, talvez ela conheça coisas que são muito parecidas com isso, mas que não são exatamente. Então também é, é, é interessante você, você pensar que existem já redes dentro dessas comunidades que funcionem, que funcionam, que estão ativas, mas que gente, às vezes a gente mesmo não vê, porque a gente pensa na rede de uma outra maneira, porque, sei lá, a gente não faz parte dessa comunidade e tudo mais. Então eu acho que... Uh, no caso da, da, das redes livres, da, da, da, ideia de uma intranet, ou de uma internet que seja paralela, uh, e toda essa tecnologia, ela tem que estar muito afinada com o, que, o, com, a, com o cotidiano da, da comunidade onde vai receber ela, né? em relação às analogias possíveis com as realidades, é, em relação ao, à necessidade de cada, de cada comunidade e as condições que essa comunidade tem de levar isso adiante elas próprias, sem depender de alguém que vá lá sempre ajudá-las.